महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद भी फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली गई यह सनसनीखेज मामला होली के दिन हुआ पता यह चला कि दोनों के बीच कुछ घरेलू विवाद था उसके बाद आईएएस अफसर द्वारा अपनी रिवॉल्वर से पत्नी पर दो गोलियां चलाई गई जिससे वह घायल हो गई घायल होने के बाद पत्नी को अस्पताल में दाखिल किया गया लेकिन इसी बीच विजय कुमार द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गई कुल मिलाकर यह पूरा मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर विजय कुमार ने खुद को गोली क्यों मारी अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुद ने आत्महत्या क्यों